Bu kanalda gördüyünüz kimi eBay dropshipping hakkında çoxlu video var. Və bəzən bəzi insanların bu videoları izləyərək özlərinə bir hesab açması və daha sonra həmin hesaba məhsulları yükləyərək satışlar eləməsində şahid oluruq. Bir çoxu Instagram və yaxud başqa əlaqə vasitələri üzərindən mənimlə əlaqə saxlayırlar və öz satışlarını göstərirlər. Təbii ki, bu ən önəmli şeylərdən biridir ki, insanlar pulsuz vasitələrlə bir gəlir mənbəyi yarada bilərlər. Amma bəzən də həmin insanların şahidi ondan olur ki, mən məhsul yükləyirəm, digər bütün sistemləri həll eləmişəm. Məsələn, Payoneer ödəniş sistemlərini və başqa hər şeyi həll eləmişəm, amma məhsulu yüklədiyim zaman problemlərlə qarşılaşıram qarşılaşıram. Ya məhsuluma çox baxış gəlir, satış gəlmir, ya da ki, məhsuluma ümumiyyətlə baxış gəlmir. Bunun təməlində qaynaqlanan bir neçə səbəb var. Bunlardan birincisi düzgün məhsulu analizə eləməməyimizdir. Yəni biz bazarda gözümüzə yaxşı görünən həm məhsulu paylaşa bilməliyik, çünki həmin məhsulun eBay-də bir qarşılığı olmalıdır. Həmin məhsula eBay-də tələbat olmasa biz nə qədər yaxşı məhsul işləsək də və yaxud başqa tədarüslərdə nə qədər çox satılan məhsul işləsək də bir satış həyata keçirə bilməyəcəyik. Heç səbəblərdən biri budur. Yəni düzgün məhsul işləməmək və yaxud düzgün məhsul analiz eləməmək. İkinci məhsul qiymət siyasəti ilə bağlıdır. Yəni əgər məhsulu işləsəniz belə düzgün bir qiymət qoymasanız, burada mən nəzərdə tutduğum şey ən aşağı qiyməti qoymaq deyil, nəzərdə tutduğum şey düzgün qiymətə qoymaqdır. Yəni müştərilərə cəlbedici görünəcək qiymət qoymaqdır. Əgər yaxşı məhsul araşdırsanız belə düzgün qiymət siyasəti yeritməsəniz, onda yenə də satış həyata keçirə bilməyəcəksiniz. Bu dəfə də məhsulunuza baxışlar çox olacaq, amma satış yenə də əvvəlki vaz olacaq. Üçüncü səbəb isə məhsulu yanlış paylaşmağımız ola bilər. Yəni yanlış məhsul listinq eləmək. Burada bir neçə elementlər var. Məsələn, məhsul başlığı, açıqlamalar, şəkillər və sair və Ona görə də əgər məhsulu yüksəlsəniz belə, yaxşı məhsulu analiz edib, yaxşı məhsul tapsanız belə, həmin məhsulu düzgün şəkildə müştərilərə göstərmirsinizsə, onda yenə də satış həyata keçirə bilməyəcəksiniz. İndi isə gəlin bu səbəbi ən təməlində necə həll etmək olar və eBay-də məhsul araşdırarkən və yaxud məhsul yükləyərkən necə satış edə biləcəyi məhsulları yükləmək olar? və yaxud həmin məhsulları necə düzgün şəkildə yükləmək olar onlardan bəhs edirik. Əvvəlcə məhsul araşdırmaqdan başlayaq. Yəni məhsul araşdırmaq eBay-dən məhsul satmağın ən önəmli elementlərindən biridir. İndi isə gəlin görək bu məhsul araşdırmaq necə olmalıdır. Təbii ki, eBay-də məhsul araşdırmaq haqqında əvvəlki videolarda bəhs eləmişəm. Amma son zamanlarda eBay-in tərkibi dəyişib. Yəni əvvəl məhsullara daxil olduqda həmin məhsulların nə vaxt satıldığını və hansı qiymətə satıldığını birbaşa görə bilirdik. Amma artıq hər hansı bir məhsula daxil olanda həmin məhsulun nə vaxt satıldığını görə bilmirik. Sadəcə həmin məhsullar nə qədər satılıb onu görə bilirik, bu qədər. Bunun üçün isə eBay-in daxilindəki bir alətdən istifadə edəcəyik. eBay-in daxilində research aləti var və həmin research aləti vasitəsilə həmin məhsulların nə vaxt satıldığını, hansı qiymətə satıldığını son 1 ay ərzində, hətta son 1 il ərzində, hətta daha çox həmin məhsulun analizlərini görmək mümkündür. İndi isə gəlin görək bu necə baş verir. Əvvəlcə burada hər hansı bir məhsulu seçməliyik Gəlin hər hansı satılan bir məhsul seçək. Baxın, məsələn 1586 ədəd satılıb və biz nə vaxt satıldığını görə bilmirik. Amma əvvəl bura daxil olduqda görə bilirdik. İndi isə bu məhsulun adını kopyalayıram, çünki həmin məhsulun eBay-dəki adı lazımdır bizə və My eBay hissəsindən Selling hissəsinə gəlirəm. Bu aləti ancaq Selling hissəsində istifadə etmək mümkündür və həmin research alətinə daxil olduqda burada Terapack Product Research, Trebek Source Insights və Learning Research hissələri var. Biz Trebek Product Search hissəsini istifadə edəcəyik. Digər hissələri istifadə etmək üçün isə burada Store hissəsindən hər hansı bir amilliyi seçməyimiz lazımdır. Amma mənə qalsa adi pulsuz olan hissəsi də çox yaxşı şəkildə çalışır. Bura gəldikdə məhsulun adını bura yapışdırırıq və buradan bir tarix seçməliyik. Ən çox son 30 günə olan statistikaları görməyə üstünlük veririk, amma istəsəz son 7 gün olan statistikaları da görə bilərsiniz. Mən 30 gün seçirəm və research hissəsinə baxıram. Research hissəsinə basandan sonra burada belə bəzi məlumatlar gəlir. Bunların təbii ki, nə olduğunu bir-bir bəhs eləmişik. Onlara çox detallı girmək istəmirəm, amma burdakı dinamikləri, yəni burdakı xəritələri, daha doğrusu burdakı statistikaları necə istifadə etmək lazımdır, onlardan bəhs edəcəm. Gördüyünüz kimi bu məhsul son 30 gün ərzində ortalama 7 dollar 34 sentə satılıb və həmin məhsul Aprelin 16-sı satılıb ən son, yəni bu gün satılıb və 7 dollar 73 sentə. Yəni bu ortalama satış qiyməti 7 dollar 34 sent olduğu halda bu bu gün 7 dollar 73 sentə satılıb. Yəni bu məhsul hal-hazırda satılan məhsuldur və bu məhsulu yükləməyimizdə fayda var. Təbii ki, qiymət hissəsinə birazdan gələcəyik. Daha sonra növbəti cədvələ keçirəm. Aprelin 15-i 4-də satılıb, 16-sı üçünsə hələ bir data yoxdur. Ola bilər ki, onların tarixi, yəni Amerikadakı tarix bizdən bir gün geri olduğuna görə, daha doğrusu 8 saat geri olduğuna görə hələ ki bu tarix, yəni bu data bura gəlməyib. Digər cədvəl isə ortalama satış qiyməti ilə total satış miqdarının qarşılaşdırılmasıdır. Mənim ən çox istifadə etdiyim cədvəl demək olar ki budur. Yəni burada həmin məhsulun aprelin 15-inə 4 ədəd satıldığını və 7 dollar 73 sentdən satıldığını görə bilirik. Aprelin 16-sı isə hələ ki data olmadığına görə bizə heç bir məlumat göstərmirlər. Biz bu iki göstərici əsasında, yəni ortalama satış qiyməti ilə məhsulun nə qədər satıldığını görərək bu məhsula rəqib ola bilərikmi, bunu yükləməkdə fayda varmı kimi sualların cavabını tapa bilərik. Burada ümumi 76 ədəd satıldığını görə bilərik və totalda 4 dənə satıcı var. Aşağıda da bu satıcıları görməyimiz mümkündür. Biri 6.92-yə qoyub, biri 6.98-ə, 9.99, 7.59. Yəni bu məhsul ən çox 9.99-a satılır və ən çox satılan məhsul isə bu növüdür, yəni qara növüdür və 39 ədəd satılıb həmin məhsuldan. Növbətisi isə 23 ədəd satılıb və bu da sarı rəngidir. Deməli bu məhsuldan bir neçə variasiyanı biz sata biləriksə, burada ağ və göy variasiyaları tərcih eləmirik. Çünki bu məhsullar satılıb, amma daha ucuzu var deyə insanlar eyni şey olduğuna görə daha ucuzlarını da alırlar. Ən ucuz qiymət hal-hazırda 6.92 olaraq görünür və 39 ədəd satıldığına görə totalda 369 dollar 77 sent gəlir əldə olunub. Daha doğrusu satış əldə olunub. Təbii ki, bu məhsula daxil olmaq üçün sizin tədarükünüz də yaxşı olmalıdır. Çünki bu məhsul 6.92-yə burada satmaq üçün daha doğrusu qiymət verdikdə təxminən bundan bir neçə sent aşağı qiymət verəcəyik. Bu məhsula bu qiymətdən aşağı təklif vermək üçün və yükləmək üçün siz yaxşı bir tədarüç tapmalısınız ya da ki, həmin məhsulları onlayn arbitraj vasitəsilə öz anbarınıza ucuz qiymətə gətirməlisiniz və oradan satmalısınız. Əgər bu cür məhsullar görürsünüzsə, yəni çox satılan məhsullar görürsünüzsə, təbii ki, onlayn arbitraj eləmək sizin üçün daha faydalı olacaq. Məsələn, onlayn arbitraj eləsəz bu məhsulu hətta 2 dollara və s. ondan ucuz da gətirə bilərsiniz. Və bu halda artıq burada təxminən 3-4 dollar xeyir qalır hər məhsuldan və gündəlik ortalama 4-5 ədəd satsaz, gündəlik 15-20 dollar satış həyata keçirmiş olursunuz. Daha doğrusu net kar əldə etmiş olursunuz. Qeyd edədiyim kimi bu cədvəllər çox əhəmilidir. Yəni bu cədvəllərə baxaraq sadəcə ayın 15-i bu qədər satılıb, 16-sı bu qədər satılıb deməyin. Bu cədvəlləri araşdırmağa çalışın. Məsələn, baxın burada ayın 15-i 4 ədəd satılıb, ayın 14-ü isə 2 ədəd satılıb və 14-ü qiymət aşağı imiş. Baxın 6 dollar 98 sentə. 2 ədəd satıldıqdan sonra ortalama qiymət qalxıb 7 dollar 73 sentə. Yəni görüblər ki, artıq məhsul satılır, qiyməti qaldırıblar. Və hələ ki satışa həyata keçirmədiklərinə görə qiymət belə də davam edir və çox güman siz bura aşağı qiymətlə daxil olsaz, yəni ən aşağı qiymət 6.92 olduğuna görə bundan bir neçə sent aşağı qiymətə daxil olsaz, bu cədvəli daha da qaldıra bilərsiniz. Yəni satış qiymətlərinin satış miqdarlarını artıra bilərsiniz. Ona görə də artıq biz bu cədvəllərə baxanda tək satacağımız məhsulu öyrənmirik. Hər gün də öyrənirik ki, bu, biz bu məhsula hansı qiymətlə daxil olmalıyıq, bu məhsulu maksimum neçə sata bilərik və yaxud minimum neçə sata bilərik. Növbəti deyəcəyimiz şey təbii ki, qiymət qoymaq idi. İndi isə gəlin baxaq görə biz qiymətləri necə qoyuruq. Məhsul tapandan sonra növbəti işimiz təbii ki, qiymət siyasətidir. Çünki burada cədvəldə də göründüyü kimi müxtəlif satıcılar var, müxtəlif qiymətlər var və bu halda biz rəqabət edərək onlardan önə çıxmalıyıq. İndi isə sizə bir örnək olaraq qiymət siyasətinin necə aparıldığını göstərəcəm. Məsələn, bu məhsul ən düz 6.92-yə satılıbsa və qiymət variasiyalarına, yəni bu variasiyalardan sizdə varsa, bu məhsulun ən çox hansı qiymət aralığında satıldığını görməliyik. Cədvəli bir daha çevirəndə burada hansı qiymət aralığında məhsul nə qədər satıldığını görmək mümkündür. Görürsünüz ki, burada 6.79 ilə 7.18 aralığında məhsul 62 ədəd satılıb və 9.59 ilə 9.99 arasında 9 ədəd satılıb. Yəni artıq bu qədər fərq burada varsa, biz digər qiymət aralıqlarına heç girməyə ehtiyac yoxdur. Elə 6.79 ilə 7.18 arasında bir qiymət verə bilərik. Təbii ki, burada düzgün qiymətləndirmə eləmək üçün biz rəqibimizi də görməliyik. Çünki rəqibimizin bizə təklif etdiyi şeyləri, məsələn, ola bilər ki, rəqib free shipping təklif eləmir və yaxud başqa şeylər var. Ona görə də həmin rəqibə bir nəzər salmaq lazımdır. Rəqibə nəzər saldıqda 6.98-ə qoyduğunu və bundan artıq 1586 ədəd satdığını görə bilərik və insanların təxminən 497 nəfərin bunu watchlistə əlavə elədiyini görə bilirik. Free standart shipping təklif edir və məhsul gördüyünüz kimi Çindən gəlir. Ona görə də bu məhsulun ana qiyməti, yəni mayası çox güman ki, 2 dollar və yaxud maksimum 3 dollar olar. Məhsullar mayın 3-ü ilə 17-si arasında çatacaq deyirəm, əgər bu gün sifariş versək və 13 gün çatdırılma təşrif eləyirlər. Təbii ki, bu çox yaxşıdır, çünki 13 gün çatdırma təşrif eləyirlərsə, biz də bu müddətə çatdırma təşrif edə bilərik. Çünki əgər bizim tədarükçülərimiz başqa olsa, Amazon və sair tədarükçülər olsa, onlar məhsulları tez çatdıracaq və bizim hal-hazırda məhsulu tez çatdırma kimi bir dərdimiz yoxdur. Çünki bizim ən yaxşı rəqibimiz məhsulu 13 gün ərzində çatdırır. Daha sonra returnləri təbii ki qəbul edir və 30 gün ərzində məhsulu geri qaytara bilərik və buyer, yəni müştəri tərəfindən ödənilir bu xidmət. Yəni əgər məhsulu müştəri geri qaytarmaq istəyirsə, həmin məhsulu məcburdur ki, müştəri öz pulu ilə geri qaytarsın. Açıqlama hissəsinə gələndə də bu məhsulun qısa bir açıqlaması olduğunu görürük. Nə bir şəkil var və sair heç nə yoxdur, sadəcə bir mətn var. Bu da həmin məhsulun mağazasıdır. 124 min məhsul satış eləyiblər bunlar. Beləcə bizim artıq ən böyük rəqibimizin nələr təşkil etdiyini görə bilərik. İndi isə bizim eləyəcəyimiz tək şey məhsulu axtarıb tapmaq olacaq. Təbii ki, məhsulu müxtəlif vasitələrlə axtarmaq olar. Məsələn, siz dropshipping-də axtara bilərsiniz. Çox güman ki, AliExpress-dən çəkilir bu məhsullar və yaxud qeyd etdiyim, əvvəlki qeyd etdiyim yöntəmlərdə Google şəkillər vasitəsilə axtarıb məhsulun tədarükünü tapa bilərsiniz. Bu tamamilə sizə qalıb. Mən sadəcə qiymət siyasətinin necə olduğunu göstərmək istəyirəm. Əgər bu məhsulu 6.98-ə qoyubsa, həmin rəqibiniz, yəni ən yaxşı rəqibiniz hal-hazırda budur və 13 gün ərzində çatdırırsa, Siz bu məhsulu ya 6.98-ə qoyub bundan daha yaxşı xidmətlər təşkil edə bilərsiniz. Məsələn, 10 gün ərzində çatdırılma və yaxud 8-11 gün ərzində çatdırılma, ya da ki, returnləri qəbul edirsiniz və özünüz ödəyirsiniz returnləri. Yəni müştəri ödəmir. Burada çünki rəqibimizdə müştəri ödəyəcək returnu. Ya bu cür eləmək olar və açıqlama hissəsində daha yaxşı, daha yaxşı şəkillərlə süsləyərək bu məhsuldan satış həyata keçirmək olar. Ya da ki, qiyməti bir neçə sent aşağı qoyaraq eyni təklifləri eləmək olar. Məsələn, biz də free shipping təklif eləyəcəyik, 13 gün ərzində təklif eləyəcəyik, hətta daha gec də ola bilər, 14 gün də ola bilər və yaxud 16-18 gün də ola bilər. Bu artıq fərq eləməyəcək. Üstəlik 30 gün return yenə təklif eləyə bilərik və returnlərdən müştəri ödəyəcək. 6.98-ə məhsulu qoyduğuna görə biz bunu 6.95 6.93 aralığında sata bilərik və qeyd elədiyim kimi Bu aralıqda, yəni 6.79 da 7.18 aralığında bir qiymət seçməliyik ki, çünki bu məhsul ən çox bir qiymətə satılır. Qiymətdə müəyyənləşdirdikdən sonra məqsədimiz məhsulları listinq eləməkdir və indi də gəlin baxaq görək listinq eləyərkən nələrə diqqət etmək lazımdır və yaxud satılan məhsulları satacaq şəkildə necə listinq eləmək olar. Təbii ki, yaxşı məhsul tapmağımız və bunu yaxşı şəkildə qiymətləndirməyimiz yetərli olmur. Burada son bir element də var ki, həmin məhsulu müştərilərə yaxşı şəkildə çatdırmaq. Amma gəlin baxaq görə biz listinq eləyərkən nələrə diqqət etməliyik. Məhsulun şəkilləri olduqca keyfiyyətli olmalıdır və bacardığınız qədər çox şəkil işləməyə çalışın. Çünki az şəkil olanda bu müştəridə biraz şübhə oyadır ki, bu məhsulun niyə şəkilləri yoxdur. Daha sonra ən önəmli şeylərdən biri title-dır. Yəni bu title hissəsində məhsulun Amazondakı adını götürüb bura yapışdırmayın. Məhsulu eBay-dəki rəqibiniz rəqibiniz hansıdır, yəni bu məhsulda rəqib olaraq girdiyiniz satıcı hansıdırsa, həmin satıcı hansı title-ı qoyubsa, həmin title-ı birbaşa kopyalayın və bura yapışdırın. Bu hissələri dolduqdan sonra variation hissəsi var. Bu bonus olaraq bəhs edəcəyimiz şeylər daxilindədir. Yəni məhsula variasiyalar artırmaq məhsulun daha da önə çıxmasını gətirir. Məsələn, əgər siz bura variasiyalar artırsanız, məsələn, yoxlayaq. Bura variasiyalar artırsanız, həmin məhsulun başqa növlərini, məsələn, cherry, apple, orange, papaya, peach və başqa növlərini artırmış olursunuz. Bu nə deməkdir? Məsələn, həmin məhsuldan bayaq göstərdiyim saat örnəyində də saatın başqa rəngləri var idi. Burada da başqa rənglər var və yaxud başqa ölçüləri varsa, siz də bundan həmin məhsulu paylaşmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Növbəti hissə açıqlama hissəsidir. Bundan əvvəl item condition hissəsi var, yəni məhsulun vəziyyəti. Təbii ki, çalışın həmişə yeni məhsullar satın, ikinci əl məhsullar satmaq problemi ola bilər. Description hissəsində İstəsəniz Amazondan və yaxud başqa yerlərdən həmin məhsul üçün bir description yaza bilərsiniz və yaxud özünüz üçün bir template hazırlaya bilərsiniz. Bir çox dropshipperlər belə eləyir ki, əsl mağaza kimi görünəsiz. Və əgər bu alınmırsa, sadəcə Amazondan və yaxud başqa yerlərdən və əvvəlki videoda göstərdiyim vasitələrlə bu açıqlama hissəsini doldurun. Amma açıqlama hissəsi hər zaman olmalıdır. Məhsulun aşağı hissədə All of Offers hissəsi var, yəni təkliflərə icazə ver. Bunu hər zaman açıq saxlayın Məhsulu aşağı qiymətə də qoysanız, yuxarı qiymətə də qoysanız, bu açıq olsun ki, belə məhsullar daha çox önə çıxır. Qeyd etdiyim elementləri düzgün şəkildə həyata keçirdinizsə, burada bəzi elementlər var ki, onları da əlavə element olaraq, yəni əlavə bonus olaraq müştərilərə satış həyata keçirmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Bunlara məsələn məhsullardan pak yaratmaq, yəni paket halında məhsullar satmaq, daha sonra məhsullarınızı, listinqlərinizi reklam etmək və bəzi təkliflər göndərmək, məsələn, bəzi müştərilərə məhsul təşrifləri göndərmək, buna endirim və s. aid ola bilər. Üstəlik variasiyalar yaratmalıdır. İndi isə gəlin baxaq görək bu vasitələrdən bir-birini necə istifadə edə bilərik. Burada bonuslar hissəsində əslində 4 variantımız var idi. Birincisi məhsullara variasiyalar əlavə etmək, ikincisi məhsullara reklam etmək, üçüncüsü həmin məhsulları maraqlanan müştərilərə, yəni onları watching-ə əlavə edən müştərilərə təşrif göndərmək və dördüncüsü isə həmin məhsulu pack halında satmaq idi. Biraz əvvəl məhsula necə variasyonlar əlavə edə bilərik və məhsula necə diskantlar əlavə edə bilərik, bunları gördük. İndi isə əlimizdə 3 element qaldı. İndi siz yəni müştərilərə təklif göndərməyə baxaq. Bu təbii ki, hər məhsulda olmur. Əgər siz məhsulları yükləmisinizsə və məhsulda yaxşı performans göstərirsə, məsələn, burada gördüyünüz kimi 28 ədəd izlənib, watchers var, məsələn, bir nəfər watchers də əlavə eləyib, iki nəfər əlavə eləyib. Əgər belə olduğu halda Həmin məhsulun kənarında eligible to send offers sözü gəlir və həmin offer vasitəsilə, daha doğrusu həmin buton vasitəsilə siz birbaşa təklif göndərə bilərsiniz. Daha sonra promotion hissəsi var idi. Təbii ki, bunun üçün də store hissəsindəki paketlərdən birini seçmək lazımdır. Amma bu promotion hissəsini nə vaxt istifadə etmək lazımdır, bunu qeyd edeyim. Əgər ki, məhsulunuza baxış çoxdursa və sizin məhsulunuza həddən artıq çox seller varsa, yəni həddən artıq çox rəqabətçiniz varsa, bu zaman məhsulunuzu promot eləyə bilərsiniz. Amma Əgər siz həmin məhsulu işləmisinizsə, məsələn, məhsulunuzu 4-5 rəqibiniz varsa məhsulunuzda, bu zaman promoşuna ehtiyac yoxdur, digər vasitələrlə də satış həyata keçirmək mümkündür. İndi isə pək halında məhsul satmağa gəldik. Gördüyünüz kimi bu məhsul tək-tək halda satılır çox vaxt. Burada 2 vouchers var və sair, amma bu məhsulu pək halında da satmaq mümkündür. Məsələn, ən yuxarı gəldikdə burada məhsulun 2 ədəd satıldığını görməyimiz mümkündür və top rated seller tərəfindən satıldığını görə bilərik. Bu nə deməkdir? Artıq bu məhsulu tək-tək satmaqda o qədər xeyir qalmadığına görə birbaşa 2 paket halında satırlar. Məsələn, əgər bunlar həmin məhsulu 14 dollardan alsalar, yenə 28 dollar eləyəcək 2 dənəsi. Yenə yəni də bu qiymət ondan daha ucuz gəlir. Və yaxud burdakı ən ucuz qiymətə baxsaz 12.59-dur. Yenə də 24 dollara gəlir 2 dənəsi. Amma burada yenə 20.49-dur. Əgər məhsuldan çox varsa və yaxud tədarükçü ilə danışıb məhsulu daha ucuza gətirə bilirsinizsə, onda məhsulu 2-2 və yaxud 3-3 paketlər halında, bəzən 6-6 paketlər halında satmaq daha çox gəlir verəcək və daha çox satış gətirəcək. Beləcə bu videoda məhsul sata bilmək üçün lazım olan hər şeyi gördük. Elə isə hər birinizə bol satışlar.